tenir una germana amb discapacitat és... És, en fi, és una altra manera de viure. Jo me'n recordo dels nostres primers anys i, bueno, <laughs> quan ets un germà gran, doncs per tu és algo nou, però jo me'n recordo quan, de, quan la Eva era molt petita de, de tot el que fèiem, de les meves primeres experiències com a germana, el típic d'ensenyar-li coses i... No arribaràs a aquest nivell de que els dos germans esteu esteu nivellats en condicions, sinó que jo sempre seré la germana gran i jo sempre l'estaré ensenyant, l'estaré cuidant i sobretot l'estaré sobreprotegint, però, bueno, no sé, <laughs> serà sempre la meva germana petita i sempre serà petita. A casa sempre m'han dit que realment jo no, no he de per què tenir responsabilitat d'ella en un futur perquè no, no ha sigut tampoc elecció meva tenir una germana amb discapacitat, és coses dels meus pares, però Entenc també la postura dels meus pares que em diguin això, però jo sé, sent germana meva que és i que me l'estimo, que vulgui o no, en algun aspecte segur que hauré de tenir responsabilitat d'ella. Potser més que res en el tema econòmic i més que res també que no l'enganyin en res. Eh, també volem que en un futur estigui en un pis, compartint pis amb amics i així, i haurà de tenir algun tutor. I... O sigui, com a germana sempre hi seré i sé que tindré responsabilitat d'ella.